を下にして寝ていたら思いのほかあみん目を開けて痙攣して辛そうな顔逆さまにした笑っていた